Ave Maria. Nos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai destas terras morenas seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Cremos em Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz que aos céus acendem e o vento.